እንግዲህ ስለ መነጠቅ ስናነሳ መነጠቅ አንድ አይነት ብቻ አይደለም። አምስት አይነት መነጠቅ አለ። የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን መንፈሶች መነጠቅ አለ። የቤተ ክርስቲያን መነጠቅ አለ። አሁን ያለችው ሁለት ሺህ ዓመት ያልሞቱትና የሞቱት ይሄ መነጠቅ አለ። የመቶ አርባ አራት ሺህ አይሁዶች መነጠቅ አለ። የመከራው ዘመን ቤተ ክርስቲያን መነጠቅ አለ። እንደገና ደግሞ የሁለቱ ነቢያት መነጠቅ አለ ማለት ነው። እንዲህ ትንሽ ይህንን ዘርዘር ማድረግ ፈልጋለሁኝ። ስለ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳን መነጠቅ ልናገር። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በማቴዎስ 27 ከ52 እስከ 53 ስናነብ ከትንሣኤውም በኋላ መቃብሮች ከመቃብሮች ወጥተው ወደ ቅድስት ከተማ ገቡና ለብዙዎች ታዩ ይላል። ልክ ክርስቶስ ከሞት በተነሳበት ጊዜ ከሞት የተነሱ ሰዎች አሉ። የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ምሳሌ ናቸው። ይሄ ይሄኛው ትንሣኤ በኤፌሶን አራት ስምንት ላይ ኤፌሶን አራት ስምንት ላይ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ እንደተባለ ከታችኛው ከታችኛው ገነት ወደ ላይኛው ገነት እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ የግድ አራቱን የገነት አይነቶች መንካት ሊኖርብኝ ነው። ይህንን እንግዲህ በደንብ ለማብራራት የግድ ወደ ኋላ መሄድን ይጠይቃል። ገነት አራት አይነት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ እየተጠቀሰው። የሳጥናኤል ገነት አንድ፣ የአዳምና ሔዋን ገነት ሁለት፣ የአብርሃም እቅፍ ገነት ከምድር በታች ያለው ሶስት እና በአዲስ ኪዳን ያለው በሰማይ ያለው አራተኛው ገነት የሰማዩ ገነት የሚባል እንደዚህ በአራት ነው የምናያቸው። አራቱን ለመተንተን እንዲሁ የሳጥናኤል ገነት የሚባለው ሕዝቅኤል ምዕራፍ 28 ላይ ሳጥናኤል ወይም ሴጣን የቀደመው እባብ ዲያብሎስ ከመውደቁ በፊት ከመውደቁ በፊት እግዚአብሔር በተቀደሰው ተራራ ላይ በእግዚአብሔር ተራራ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ገዢ አድርጎ የሚጋርድ ኪሩብ አድርጎ ስልጣን ሹመት ተሰጥቶት ነበር። ለሳጥናኤል ሹመት ሹመት ሰጥቶት ነበር። ሲሶ መላእክቶችን ባሳተ እና ከእግዚአብሔር ጋር በተጣላ ጊዜ ነው ከዚህ ገነት እንዲወጣ ያደረገው። እንግዲህ ይሄ ሳጥናኤል የገዛበት ገነት የት ነው ሲባል እዚሁ አሁን ሁለተኛው በኋላ የምዘረዝርላችሁ ገነት ላይ ነው። እንግዲህ አሁን ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ውስጥ የመጀመሪያውን ሳጥናኤል ባጠፋበት ጊዜ ይችን ምድር በውሃ እንዳጠፋት ዘፍጥረት አንድ ቁጥር ሁለት ዘጠኝና አስር ላይ ይቺ ምድር መቶ በመቶ ውሃ ውስጥ ገብታ እንደነበረ የሚያሳይ እውነት አለ። እንግዲህ እሱ ይሄ ፕሪ አዳማይትስ የሚባል ትምህርት አለ። ቅድመ አዳማውያን የሚባሉ ክፍሎች አሉ። ይሄ ገነት የሚባለው በዚያ ላይ ሳጥናኤል ይገዛ ነበር። ባመፀ ጊዜ እሱን አስወገደውና በሳጥናኤል ቦታ ያስቀመጣቸው አዳምና ሔዋንን ነው። የአዳምና ሔዋንን ደግሞ በቦታው ሲያስቀምጣቸው አስጠንቅቋቸዋል። ሰይጣን እንዳያስታቸው። ሰይጣን ግን በሱ ቦታ ስለተቀመጡ ተናዶ በባ መልክ ሆኖ ራሱን አጥፍቶ በረቀቀ መንገድ አዳምና ሔዋንን ሲያስታቸውና ከኤደን ገነት እንዲባረሩ ሲያደርጋቸው እንመለከታለን። እንግዲህ ሁለተኛው ገነት አዳምና ሔዋን የነበሩበት ገነት ነው። ቦታው geographically ቦታው አሁን ኢትዮጵያን ጨምሮ ሳውዲ አረቢያ፣ የመን፣ ኩዌት፣ ኢራቅ፣ ኢራን፣ ዮርዳኖስ፣ እስራኤል፣ ግብፅ፣ ሱዳን፣ ዩጋንዳ፣ ሩዋንዳ፣ ኬንያ፣ ፓኪስታንን አረብ ኢመሬትስን ጨምሮ እዚህ ሚድል ላይ ያለው እንግዲህ ምድር በተሰነጠቀች ጊዜ እስከ ማዕከላዊ ደቡብ አሜሪካ ድረስ ሄዷል ይባላል። ይሄ የተሰነጠቀው ክፍል ይሄ የሳጥናኤል ገነትም ከማበላሸቷ በፊት ገነት አዳምና ሔዋንም የነበሩበት ገነት እዚሁ ምድር ላይ ነው ማለት ነው። በጣም የተለየች ነበረች ነው። እንደ ኢሳይያስ 45 ቁጥር 18 ምድርን ብናያት ከመነቃነቋ ከመነዋወጧ ለምሳሌ ዘፍጥረት አንድ ቁጥር ሁለት ላይ ቦሁ ቶሆ ሆና ውልቅልቅ ብላ ፈራርሳ ነው የምናያት እኮ በመርገም ምክንያት ነው። ጨለማ ነበር፣ ምድሪት ተንቀጥቅጣ ነበር፣ ውሃ ደግሞ ምድሪቱ ላይ ሰፍሮባት ነው። ይሄ የእግዚአብሔርን ፍርድ ነው የሚያመለከተው ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ አዲስ የፈጠራ ቀን ሳይሆን የፍርድ ቀን ነው። እዛ ላይ ያሉት ነገሮች የተበላሻሹ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። የዕብራይስጡም ቃል አሁን ፈጠረ ፈጠረ ፈጠረ የሚለው replenish replenish እንደገና ፈጠረ፣ እንደገና ሰራ፣ እንደገና ሰራ የሚል ትርጉም ነው ያለው ይላሉ። እንግዲህ መጀመሪያዎቹ ሁለት ገነቶች ሳጥን የገዛበትና አዳምና ሔዋን የገዙበት ገነት ነው። እዚህ ምድር ላይ ነው ታዲያ ላይ ነው። ሶስተኛው ገነት ግን ሉቃስ 16 ላይ እንደተጠቀሰው የአብርሃም እቅፍ የተባለው እሱ የሞቱ አማኞች በእግዚአብሔር አምነው የሞቱ አማኞች ስጋቸው ወደሚበሰብሰው ወደ መቃብር ሲሄድ መንፈስና ነፍሳቸው የተከማቸበት ስፍራ የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን መኖሪያ ስፍራ ማለት ነው። የስፕሪት ወርልድ ነው እሱ። ልብ በሉ። ይሄ የአብርሃም እቅፍ የሚባለው ነው። አሁን እዚህ አብርሃም እቅፍ ሶስተኛው ገነት ላይ ጠንካራ ስራ መሰራት አለ። መረዳት ያስፈልጋል። አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት ወደ ምድር ሲወድ በድንግል ማርያም ማህፀን አድሮ incarnate ሆኖ ወደ ምድር ሲመጣ ሁለት ማንነቶችን ላይ ነው ያተኮረው። አንድ በብሉይ ኪዳን ቅዱሳን በእስር ቤት ጊዜያዊ እስር ቤት መጠባበቂያ ስፍራ በአብርሃም እቅፍ የነበሩትን ሊታደግ አንድ ሁለተኛ እዛ ከመሄዱ በፊት በምድር ገጽ ላይ የነበሩትን እንደኛ የሚኖሩትን ሰዎች ሊታደግ ለነዚህ ለሁለቱ ሰብናዎች ነው ወደ ምድር ጌታ ኢየሱስ የመጣው ወይም በስጋ መወለድ ቃልም ስጋ ሆነ። ስጋ መሆን ያስገደደው የነኚህ ሁለት ፍጥረታቶች ማንነት ነው። ይሄን በደንብ ልታውቁ ይገባል ቅዱስ እንግዲህ አሁን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ 33 ዓመት ኖር አይደል? በ30 ዓመት አገልግሎት ጀመረ። እስከ 34 ዓመተ ምህረት መያዝያ ድረስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ አገልግሎት ሰጠ። ያገለገለው ግን በስጋ የነበሩትን እንደኛ አይነት በምድሪቱ ላይ ይኖሩ የነበሩትን ሰዎች ነው ያገለገለው። ሶስት ቀንና ሌሊት በመስቀል ላይ ከሞተ በኋላስ የት አገለገለ ብለን ስንጠይቅ ነው አሁን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር 18 ላይ እንድናነብ የሚያስገድደን። እስቲ ይህን እናንብበው። ምንድን ነው የሚለው? ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን እርሱ ጻድቅ ሆኖ ስለ አመፀኞች አንድ ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ሞቶአልና በስጋ ሞተ። ይህ ልብ በሉ፣ በስጋ ሞተ፣ በመንፈስ ግን ህያው ሆነ። መንፈሱ ለዘላለም ህያው ነው ማለት ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈስ መሞት አይችልም። there ኖ no በክርስቶስ ኢየሱስ ቃልነት፣ በክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስነት፣ በክርስቶስ ኢየሱስ አምላክነት discontinuity መቆራረጥ የሚባል ነገር የለም። አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ይቸገራሉ። ክርስቶስ ኢየሱስ በድንግል ማርያም ማህፀን ከማደሩ በፊት አምላክ ነበር። በማህፀን ውስጥ በማባደረበት ጊዜ አምላክነቱን ጣለ። ከስጋዋ ደግሞ በሞተበት ጊዜ ወደ አምላክነቱ ተመለሰ። ባረገ ጊዜ ወደ አምላክነቱ ተመለሰ። እንደዚህ አይነት የተበለሻሸ ነገረ መለኮት የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ስህተት ነው። ልብ በሉ እዚህ ተመልከቱ። መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚለው ቁጥር 18 ላይ በስጋ ሞተ። በቃ የሞተው ስጋው ብቻ ነው። በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ ይላል። መንፈሱ አልሞተም ማለት ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ በታላቅ ድምፅ ነፍሱን ሰጠ። ነፍሱ ከስጋው ተለየች እንጂ ነፍሱ ሞተች የሚል በመጽሐፍ ቅዱስ የትም ቦታ አልተጻፈም። ምክንያቱም እሱ አምላክ ስለሆነ ሎጎስ ቃል ለዘላለም በአብ ዘንድ የኖረ መለኮትነት ስለሆነ መሞት አይችልም። መንፈሱን ለሞት ተገዢ አይደለም። ኃጢአትን ስላልሰራ ነዋ። ይሄንን በደንብ ተረዱ። በተለይ ሙስሊም ወገኖቻችን የምንወዳችሁ እቺን ነገር በደንብ እንድትረዷት ሰቅሰቅ አድርጋችሁ እንድታጠኑ እንለምናችኋለን። እኛ ቤተ ክርስቲያናት እዚህ ቁጥር 18 ላይ ተመልከቱ። በስጋ ሞተ ይልና በመንፈስ ግን ሕያ ሆነ ይላል። በእርሱም ደግሞ ሄዶ በእርሱም የሚለው ቃል ባልሞተው መንፈሱ ማለት ነው። ከስጋ በተለየው መንፈሱ ሄዶ የት ነው ሄደው? በወህኒ ለነበሩት ነፍሳት ሰበከላቸው ይልና እነኚህ እነማን ናቸው? ጥቂቶች ማለትም ስምንት ነፍስ በውሃ የዳኑት መርከብ ሲዘጋጅ የእግዚአብሔር ትዕግስት በኖህ ዘመን በቆየ ጊዜ ቀድሞ አልታዘዙም። ይህም ውሃ ደግሞ ማለት እያለ ይቀጥላል። እሺ አሁን ስለ ሶስተኛው ገነት ስለ አብርሃም እቅፍ ስናስብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስጋው ሲሞት መንፈሱ አልሞተም። መንፈሱ ቀጥታ ወደ እነዚህ ወደ ጻድቃ መንፈሶች ወደ ብሉይ ኪዳን ወደ አብርሃም እቅፍ በውህኔ ወደ ነበሩት ልክ ዕብራውያን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 14 እና 15 ላይ እንድታነቡት ጠይቃሉ እዚህ ቦታ የአብርሃም እቅፍ የተባለው የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን አንድ ጥያቄ እዚህ ጋር ማንሳት ትፈልጋለሁ በብሉይ ኪዳን የሞትና የሲኦል መክፈቻ በማእጅ ነበር። በብሉይ ኪዳን የሞትና የሲኦል መክፈቻ በሰይጣን እጅ ነበር። ምክንያቱም የሞት መውጊያ ኃጢአት ሰይጣን ይሰለጥንበት ስለነበረ የሞት መውጊያ የኃጢአት ኃይል ህግ ሙሉ በሙሉ በእነሱ እጅ ነበር ያለው ማለት ነው። ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ ሞትን ያሸነፈ ጀግና ስላልነበረ ሰይጣን በምድር ላይ በነበሩ ሰዎችም አንድ በመንፈሱ መንፈሱን እያላከ በአጋንንቱ አማካይነት በርኩሳን መላእክቱ አማካይነት በወህኒ የነበሩትንም ይፎክርባቸው ነበር። የሞትና የሲኦል መክፈቻ በእኔ እጅ ነው፣ ማን ከዚህ ያደናቸዋል እያለ ይፎክርባቸው ነበር ማለት ነው። በሶስተኛው ገነት በታችኛው ታርታሩስ ይሄ ይሄ አሁን ገሃዱ ዓለም ነው። ምድር ማዕከል ውስጥ ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 40 ላይ እንዲህ ይላል አይደለም? ዮናስ በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ሶስት ቀንና ሌት እንደነበረ ይልና የሰው ልጅ እንዲሁ በምድር ልብ ነው የሚለው እኮ የምድር ልብ የት ጋር ነው? የምድር ልብ እንግዲህ የሚባለው ታርታሩስ specific area ውን አናቅም። ሰላማዊ ውቅያኖስ መካከል ላይ Bermuda Triangle የሚባለው እዛ ይሆን እነኚህ ሰዎች ታስረው የነበሩት የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን እኛ አናቅም። ከተነጠቅን በኋላ ዘርዝረን እናቃል። እንደውም ገና ሳንጠይቅ የሚመለስልን ይመስለኛል። ነገራችን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ እውቀት ስለሚታተም ማለት ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ስጋው ሲሞት መንፈሱ ወደ ታችኛው ወደ ሶስተኛው ገነት ወደ አብርሃም እቅፍ ወደ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ነው ሄደው እዛ ሄዶ ሰበከላቸው ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ሰበከላቸው የሚለው በግሪክ እንግዲህ አሁን እኔ ግሪክን ሁለት ዓመት አራት ሴሚስተር ነው ያጠናሁት። እዚህ ቦታ ላይ ሰበከ መስበክ የሚለው በግሪክ ሁለት ቃል አለው። ዮአንገሊዞ የሚልና ኬሩሶ የሚል ቃል አለው። ዮአንገሊዞ ለምሳሌ evangelical መካነ ኢየሱስ እንላለን፣ ወንጌላዊት። evangelical የሚለው ቃል በግሪኩ ዮአንገሊዞ ከሚለው ይሄ ማለት የመዳንን ወንጌል ለሰዎች መስበክ ማለት ነው። ይሄ ኬሩሶ ደግሞ የሚል ቃል አለ። እሱም መስበክ ነው። ኬሩሶ ማለት የምስራች መንገር ማለት ነው። ወይም አሳዛኝ ነገር መንገርም መስበክ ነው። የሚያሳዝን ነገር ለሰዎች ብሰብክ ያው ስብከት ነው። ደስ የሚያሰኝ ነገር የምስራችን ብሰብክ ስብከት ነው፣ ኬሩሶ ነው። ግን የደህንነት ወንጌል አይደለም። የግሪኩ ቃል እዚህ ቦታ የተጠቀመው ዮአንግሊዞን ሳይሆን የደህንነትን ወንጌል የድነት ወንጌል ሳይሆን እዚ ጋር የተጠቀመው ኬሩሶ የሚለው ነው። ስ ቴሊንግ ሰምበዲ ቴሊንግ ሰምቲንግ ቱ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ በወህኒ ለነበሩት ለብሉይ ቅዱሳን ለብሉይ ክዳን ቅዱሳን ሴጣን ይፎክርባቸው ለነበሩት የሰበከው ደስ ይበላችሁ ይመስለኛል። አልተጻፈም እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ። ሄዶ ግን ሰብኳል። ሶስት ቀንና ሌሊት ክርስቶስ የሰበከው ስብከት አንዱም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አልተጻፈልን። እነዚህ የሰበ በኖህ ዘመን ያልታዘዙ ሰዎች አሉ። እነሱ ሲኦል ውስጥ ነው። ሲኦልም ወህኒ ነው። የአብርሃም እቅፍም ወህኒ ነው፣ እስር ቤት ነው። ለነኚህ ሰበከላቸውና ኤፌሶን አራት ስምንት ላይ እንደተጠቀሰው ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ ብሎ ይናገራል። ልክ ክርስቶስ ኢየሱስ አንድ እዚህ ጋር አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። ትዝ ይላችኋል ከሞት እንደተነሳ ማርያም ክርስቶስን አየችው አይደል? ርቡኒ ብላ ልትጠመጠምበት ስትል ወደ አባቴ አላረኩም አትንገኝ አይደለም ያላት። አልነካቸው ከዛ አውቶማቲካሊ ሄደዋል ማለት ነው። በማይክሮ ሰከንድ እንዴት እንደሄደ አላውቅም። ሄደዋል፣ ተመልሶ ደግሞ መጥተዋል ማለት ነው። እና እጅህን አስገባና ይ አይደለም ያለው ለዲዲሞስ ይታያቸዋል። በየትኛው ጊዜ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ በአብርሃም እቅፍ የነበሩትን ቅዱሳን ማርኮ እንደወሰዳቸው አናቅም። ግን ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ክርስቶስ ኢየሱስ ምርኮን ማርከዋል። የብሉይ ኪዳን ቅዱሶ በውህኒ የነበሩት በህይወታቸው ዘመን ሁሉ ይፈሩ ነበር። ሰይጣን ይፎክርባቸው ነበረ። ልክ አሁን በምድር ላይ ወይኔ ጌታ ኢየሱስ ክድ ይሆን እንዳልክድህ እርዳኝ ብለን እንደምንጸልይ እንደኚህም ሰዎች ክርስቶስ ስላልመጣ ከድንግል ማርያም ስላልተወለደ ስላላዩት በብሉይ ኪዳን አዩት በስጋ በነበሩበት ጊዜ ነፍሳቸው ከስጋ ስትለይ በወህኒ በነበሩበት ጊዜ ግን ክርስቶስን አላዩትም። ስለዚህ እዛ ሆነው የብሉይ ኪዳን ክርስቲያን ይጠብቁት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ታማኙ ጌታ ሄደላቸው፣ ደስ ይበላቸው አለ። ሰበካቸው፣ ጠራረገና ከሴጣን ፉከራ ከታችኛው የአብርሃም እቅፍ ወደ አራተኛው ገነት ወሰዳቸው። በአዲስ ኪዳን ቅዱሳን ሲሞቱ አራተኛው ገነት ነው የሚገቡት ማለት ነው። እሺ ገነት ስንት አይነት ነው? አራት አይነት። የመጀመሪያው የሳጥናኤል ገነት፣ ሁለተኛው የአብርሃም የአዳምና ሔዋን፣ ሶስተኛው የአብርሃም እቅፍ የመንፈሶች መኖሪያ ነው። አራተኛውን ገነትም የመንፈስ መኖሪያ ነው። በምድር ገጽ አይደለም፣ በምድር መሀል አይደለም፣ በሰማይ ነው ያለው ማለት ነው። በአዲስ ኪዳን ቅዱሳን ሲሞቱ እዛ ነው የሚሄዱት። አሁን እዚህ ጋር ተጠንቀቁ። ለመነጠቅ ክርስቶስ ኢየሱስ ተመልሶ ሲመጣ እነኚህን የብሉይ ኪዳን ቅዱሳንና ልክ እዚህ ጋር እንደውም አሁን አንደኛ ተሰሎንቄን ያቺን ቃል በደንብ አስምረንባት እንድናልፍ እፈልጋለሁ። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አራት ቁጥር አስራ አራት ላይ ኢየሱስ እንደሞተና እንደተነሳ ካመንን እንዲሁም በኢየሱስ ያንቀላፉትን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያመጣቸዋል። እስቲ ተመልከቱት ቁጥር 14 በኢየሱስ ያንቀላፉትን ማለት በብሉይ ኪዳንም ሞተው ያንቀላፉ ማለት ነው። አሁን በአዲስ ኪዳን ስድስት ሺህ ዓመት ማለት ነው ወይም ስድስት ሚሊዮን ስድስት ሺህ ዓመት ያንቀላፉትን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያመጣቸዋል ከየት ነው? ከአራተኛው ገነት ነው ወደዚህ የሚያመጣቸው። ወዴት? ወደ መቃብር አካባቢ ለምን ያመጣቸዋል? እንዲነሱ ወረድ ብሎ ቁጥር 16 እና 17 ላይ ከሞት እንዲነሱ ነው የሚያመጣቸው። አገኛቸው። ወደ ላይ ሲወጣ ይዟቸው ሄደ፣ ሲመጣ ይዟቸው ይመጣል። እነዛ የሚያመጣቸው ግን ትንሳኤን ያገኙ አይደለም። ትንሳኤን ያገኙ አይደለም። ትንሳኤን የሚያገኙት በዚህ በምድር ገጽ ላይ ከመጡ በኋላ ነው። አሁን አራቱን ገነቶች አየን አይደለም? እንግዲህ መነጠቅ ስንት አይነት ነው አልኳችሁ? መነጠቅ አምስት አይነት ነው። መነጠቅ አምስት አይነት ነው። የመጀመሪያው መነጠቅ ያልኳችሁ የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን መነጠቅ ብዬ ያልኳቸው ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስጋው ሲሞት በመንፈሱ ወደ አራተኛው ወደ ሶስተኛው ገነት ወደ አብርሃም እቅፍ ሄዷ ከታችኛው ገነት ከሶስተኛው ገነት ወደ አራተኛው ገነት ያሸጋግራቸው። ይሄን ዝውውሩን ነው መነጠቅ የምንለው። ያው taken up ወደ ላይ መሄድ ነው፣ ግን አዲሱን አካል አለበሱ ወደፊት ነው አዲሱን አካል የሚለብሱት። ይሄ እንግዲህ መነጠቅ አንድ ነው። መነጠቅ ሁለት የምንለው በሁለት ሺህ ዓመታት ውስጥ ያሉት በምድር ገጽ ላይ ያለ ነው ያልሞትነው ክርስቲያኖች እኛ ነን። እኛ ላይ ነው የሚሆን። አንደኛ ተሰሎንቄ አራት 17 አሁን እነዛን የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ይዟቸው ሲመጣ በመቃብር አካባቢ ከሞት ሲነሱ እኛ ከሰባቱ ዓመት መከራ በፊት ማለት ነው ከሰባቱ ዓመት መከራ በፊት እነሱ ከሞት ሲነሱ እኛ በቅጽበት አይን ልክ ፊልጵስዩስ 3 21 እና ፊልጵስዩስ 3 21 እና አንደኛ ተሰሎንቄ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 51 እና 52 ላይ እንደተጠቀሰው እኛ በቅጽበት አይን ተለውጠን ጌታን በአየር ለመቀበል ወደ ሰማይ እንነጠቃለን። ይሄ መነጠቅ ሁለት ነው። ከትንሣኤ ከተለወጥን በኋላ ነው እንግዲህ የሚሆነው። መነጠቅ አራት መነጠቅ ሶስት የምንለው የመቶ አርባ አራት ሺህ አይሁዶች መነጠቅ ነው። ወንዱ ልጅ ይለዋል ራእይ 12 ላይ ራእይ ሰባት ከአንድ እስከ ሰባት ስንመለከት ይሄ በሱባኤው ኩሌታ ላይ የሚሆን ትዕይንት ነው። የአምላካችን ባሪያዎች እስክናትማቸው ድረስ በዛፉ በቅጠሉ በሆኖ በባህር በየብስ ላይ መቅሰፍት አታድርስ ይላል እዛ ቦታ ላይ እና የታተሙትንም ሰማው ከየነገዱ የታተቡ። ይሄ እንግዲህ በሰባቱ ዓመት አሁን እስራኤሎች እየገቡ እየገቡ እየገቡ ነው፣ ግን እንቅልፍ ውስጥ ነው አሁን እስራኤሎች ያሉት። ስለሱ ብዙ አላልኳቸውም። እንቅልፍ ውስጥ ነው ያሉት። ግን አስተኛው ክርስቶስ ሲመጣ መስያችን ብለው ይነቃሉ ይነቃሉ። ግን ለሚያነቃቸው ለፍርድ ነው የሚያነቃቸው፣ ለመከራ ነው የሚያነቃቸው፣ እንዲቀጡ ነው። ገና ነው። የቅጣቱን ጊዜ አልጨረሱም እነሱ። እና 144 ሺህ አይሁዶች አሉ። ሆኖም ግን ይህንን አውሬውን ማለት ነው አውሬውን ለመገዳደር ወንድ ልጅ የሚል ስም የተሰጣቸው 144 ሺህ አይሁዶች በመከራ አጋማሽ ላይ እንግዲህ አውሬው ለሰባት ዓመት ከእስራኤል ጋር ቃል ኪዳን ያደርጋል። በሱባ እኩሌታ ላይ መስዋዕቱና ቁርባኑን ሲያስቀር እነኚህ 144 ሺህ አይሁዶች ናቸው ሲሪስሊ ይህንን antichrist የሚቃወሙት አይቀበሉትም። እነሱን ሊያጠፋቸው ሲል ነው እንግዲህ በሱባኤው እኩሌታ ላይ የሚነጠቁት። ይሄ በሱባኤው እኩሌታ ላይ ነው እነዚህ የሚነጠቁት። ይሄ መነጠቅ ሶስት እንለዋለን። መነጠቅ አራት የምንለው የታላቁ መከራ ቤተ ክርስቲያን መነጠቅ ነው። ይሄ ራእይ ሰባት ከስምንት እስከ አስራ ስድስት የምናየው ነው። ራእይ ሰባት ከስምንት እስከ አስራ ስድስት እዛ ላይ እንግዲህ አሁን ሽማግሌው ለሐዋርያው ዮሐንስ በሚያብራራበት ጊዜ በግልጽ ነው የነገረው። እነዚህ ነጩን ልብስ ቁጥር 13 ላይ እነዚህ ነጩን ልብስ የለበሱት እነማን ናቸው? ከወዴትስ መጡ አለኝ። እኔም ጌታ አንተ ታውቃለህ አልሁት። አለኝም እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው። ልብሳቸውንም አጥበው በበጉ ደም አነጹ። they came out of the great tribulation የሰባቱ ዓመት ሰባኛው ሱባኤ ውስጥ ያሉ ቅዱሳን እንግዲህ አንገታቸው ተቆርጦ ተቆርጦ ሊሆን ይችላል፣ በቅስበት ዓይን ተለውጠው ሊሆን ይችላል። ግን በሰባቱ ዓመት መከራ መጨረሻ ላይ 144 ሺህ ከተነጠቁ በኋላ ምናልባት ከሁለቱ ነቢያት ጋር ወይም እንግዲህ ከዛ በኋላ አላቅም የሚነጠቁ ግን ከመከራው ውስጥ የወጡ ናቸው። እንግዲህ አሁን አሁን ያለችው ቤተ ክርስቲያን አለች። የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ካህል ይባላሉ በዕብራይስጡ። አሁን ያለችው ቤተ ክርስቲያን ኤክሌሽያ ትባላለች። በመከራው ዘመን ውስጥ አንገታቸው እየተቆረጠ ጌታ አስከብሮ የሚኖሩ ቅዱሳን አሉ። እነሱም ኤክሌሽያ ናቸው፣ ግን የተለዩ ናቸው። እነሱ እኛ ቅድመ መከራ ውስጥ ያለን ቅዱሳን እነሱ መከራ ውስጥ ምጥ ውስጥ በምጥ ውስጥ የተወለደች ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። እነዚህ እዚህ ጋር አሁን የሚነጠቁት ማለት ልብሳቸውን በበጉድም እዚህ ጋር እንግዲህ የመከራው ዘመን ሰው አይድንበትም ብላችሁ የምትሉ ሰዎች እዚህ ጋር እንግዲህ ማስተካከያ መውሰድ ትችላላችሁ፣ ማረም ትችላላችሁ ሀሳባችሁን። ከመከራ ውስጥ ከወጡ በመከራው ዘመን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የመታጠቡ ነገር በመንፈስ ቅዱስ የሚሰራ ስራ ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን ይሄ ደግሞ እስከ ሺህ ዓመት መጨረሻ ይሄዳል። በሺህ ዓመት መንግስት ውስጥ ሁሉ ወንጌል በነፃነት ይሰበካል። ያን ጊዜም የዘላለም ህይወት የሚገኘው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ነው። እንግዲህ አራተኛው መነጠቅ በሰባቱ ዓመት መከራ መጨረሻ ላይ ነው የሚሆነው። አምስተኛው መነጠቅ የሁለቱ ነቢያት መነጠቅ ነው። ራእይ 11 ቁጥር 12 ላይ አለ። ጠላቶቻቸውም እየተመለከቷቸው ወደ ሰማናይ በደመና ወጡ ይላል። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ወይራዎች፣ ሁለት መቅረዞች፣ ሁለት ምስክሮቼ የሚላቸው አሉ። እነዚህ እንግዲህ አንዳንዶቹ ሙሴና ኤልያስ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ሄኖክና ኤልያስ ናቸው ይላሉ። እኔ በምድር ገጽ እንግዲህ እስካሁን አንዳንዶቹ አምሳ ቢሊዮን ሰዎች በምድር ላይ ተፈጥሮ ሞቷል አሁን ካሉት ጋር ይላሉ። እንግዲህ እሱን አላቅም። እስካሁን ካሉት ሰዎች በምድር ገጽ በእግዚአብሔር መልክና ምሳል ከተፈጠሩት ውስጥ ሞትን ያልቀመሱ ሁለት ሰዎች ናቸው ያሉት። አንዱ ኤልያስ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሄኖክ ነው። የመጀመሪያው ሄኖክ ነው፣ ሁለተኛው ኤልያስ ነው። ሞትን ሳያይ በእምነት ተወሰደ ተብሎ የተነገረለት ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 5 ጀምሮ ነቢዩ ሄኖክ ነው። ሞትን አላየም፣ ይመጣል ብዬ አምናለሁ። ሌሎችም እንደሚያምኑት ኤልያስ ደግሞ ሌላው ሞትን ያላየ ነው። እነኚህ ሰዎች በዚህ አስራ አንደኛው ምዕራፍ ላይ ስንመለከት አገልግሎታቸው በብሉ ኪዳን ሙሴ የሰጠውን አገልግሎትና ኤልያስ የሰጠውን አገልግሎት ነቢያቶች የሰጡትን አገልግሎት የሚመስል ነው እና በመጨረሻው በ1260 ቀናት ወይም በ42 ወራት ውስጥ እነዚህ ሁለት ነቢያቶች በሚያስደንቅ ሁኔታ ወንጌልን ይሰብካሉ። በስልጣን ማለት ነው። ካፋቸው በሚወጣው ሰይፍ ምድርን የመምታት እሳት ይሁን ካሉ እሳት ይሁን ይላሉ። በረዶ ይሁን ካሉ በረዶ ይሁን፣ ነውጥ ይሁን ካሉ ነውጥ ይሁን ይላሉ። እግዚአብሔር የሚያስነሳቸው የመጨረሻ ምስክሮች ናቸው። በሙሉ ስልጣን ነው የሚመሰክሩት እና አውሬው ከጥልቁ የሚወጣ አውሬ ይገላቸዋል ይላል። ሬሳቸው ሶስት ቀን በኢየሩሳሌም ከተማ ይሰቀላል። ከሶስት ቀን በኋላ የሕይወትም ንፎስ ይገባባቸዋል። ሰዎች ሁሉ እያዩቸው ወደ ሰማይ በደረሰላቸው የጥሪ ድምፅ ታላቅ ድምፅ ወደዚህ ውጡ አላቸው ነው የሚለው። ሲወጡ ይታያል። ይሄ እንግዲህ የመጨረሻው አምስተኛው መነጠቅ ነው። ምናልባት እነዚህ ሁለት ነቢያት በተነጠቁበት ጊዜ በሚነጠቁበት ጊዜ በብሉይ በዚህ በሰባቱ ዓመት መከራ ውስጥ አንገታቸው የተቆረጡባቸው ከሞት ተነስተው አንድ አማኝ የሆኑት በቅጽበታይን ተለውጠው ልክ በቅድመ መከራው እንደሆነ እዚህ ጋር መነጠቅ ሊኖር ይችላል ብለን እናስባለን። አልተጻፈም። ይህንን ከራእይ ምዕራፍ 20 ከቁጥር አራት እስከ ስድስት አንገቶቻቸው የተቆረጠው ሰዎች በሺህ ዓመት መንግስት ውስጥ ነግሰው አየው ተብሎ ተጽፏልና እነኚህ ሰዎች በዚህ እንግዲህ በሰባቱ ዓመት መከራ አንገታቸው የተቆረጠ በሺህ ዓመት መንግስት ነግሰው ይታያሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አምስቱ የመነጠቅ አይነቶች ይሄንን ነው የሚመስለው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የምንመለከተው ከመነጠቅ አይነቶች ይሄ 666 የመነጠቅ መንገድ ጠራጊ እንደሆነ ቀደም ባለው ክፍለ ጊዜም ለማሳየት ሞክር ያለው እንግዲህ የ666 ሁለተኛ ተሰሎንቄ 666 እንዴት 666 እንዴት የመነጠቅ መንገድ ጠራጊ እንዴት ሊሆን ይችላል? እንግዲህ ይህንን የመነጠቅ መንገድ ጠራጊ መሆኑን የምናይበት ጥቅስ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ሁለት ስድስት እስከ ሰባት ላይ ያለው ነው። ከልካይ የሚል ቃል እዛ ጋር ምንድን ነው የሚለው ቃል የአመፅ ሚስጥር አሁን ይሰራልና ብቻ ከመንገድ እስኪወገድ ድረስ የሚከለክለው እንዳለ አሁን ታውቃላችሁ ይላል። እንግዲህ የሚከለክል አለ፣ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። የሚከለከል አለ፣ አውሬው ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ስትነጠቅ ብቻ ይሄ አውሬው የሚከለክለው አይኖርም። ከዛ በኋላ መምጣት ይችላል። ዝርዝሩን ነገር እንግዲህ እንመለከታለን ማለት ነው።